смотрит с холма Ищет в песке ночную звезду Ту, что с небес упала вчера В жарком песке в медленный день вчера Кто помнит то, что было вчера В жарком песке вместе Oh.